ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆଜି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୋଟସମ୍ଲେଇ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାତାଳୀ ମଣ୍ଡପ ଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆସନ୍ତା ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସକାଶେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଗୁରୁବାର ତା ଏକ ନଅ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଛପନ ମିନିଟ୍ ରୁ ଦିବା ଏଗାର ଘଣ୍ଟା ଦଶ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ତୁଳା ଲଗ୍ନେ ମିଥୁନ ନବାଂଶେ ଅମୃତ ସମୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୃହ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏହି ଲଗ୍ନକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ବାଚସ୍ପତି ମେଡେନ କୁମାର ବିଶି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଗୁଣସାଗର ପଣ୍ଡା ଜ୍ୟୋତି জ্যোতির্বিদ মনোরঞ্জন পাঢ়ী চিত্তরঞ্জন পাঢ়ী সুধীর পুরোহিত জগন্নাথ হতা শুভম পাঢ়ী মনোজ পণ্ডা প্রমুখ উপস্থিত থিলে ব্যুরো রিপোর্ট বিটিভি ওড়িয়া আনন্দে কবার হরি